Mesu hau da, urriak amar eta amaikian, Donostian antolatu nuen, akaten konferentzian, zuen parte hartzea eskertzeko. Espero dut benetan, e, zuentzako ere baliogarria izatea konferentzia hau, guretzako behintzat oso baliogarria izan da, eta zuen apostazioa benetan interesgarriak. Seguru nago, danok, komezitua gaudela, bakuitza bere ere mutik, bere udaletik, asko egin dezakegula bakearen alde. Eta ziur nago ere, hemendik aurrera topo egingo dugula, han edo hemen, beti ere norabide honetan, pakea eraiki nahi honetan. Ezkarrik asko berriro, eta espero dut, ez dakit noiz, baino aldan askaren berriro elkar ikustean.